Hola. Desde hace unos años, APTP lleva encabezando una lucha contra las pseudoterapias, contra una industria multimillonaria que está ofertando productos fraudulentos o propuestas fraudulentas en salud a gente que está pasando por un estado muy vulnerable. Esto nos está acarreando multitud de denuncias, querellas, actos de conciliación, con el evidente propósito de esquelmar nuestros recursos, de quemarnos mm, personalmente con un hostigamiento judicial. Es pues por ello por lo que necesitamos vuestro respaldo, el respaldo de la sociedad, para, por una parte, cubrir estas pérdidas que intentan ocasionarnos y por otro lado eh, también darles el mensaje de que no estamos solos en esto, que aunque seamos una cabeza visible estamos respaldados por un conjunto amplio de la sociedad. Eh, todos los, beneficios que recibamos serían íntegramente a la defensa y contraataques si sois generosos eh, para luchar contra este tipo de situaciones y sin más agradeceros todo lo que podáis eh, ayudarnos en esta causa, que también es la vuestra.